जय हिंद साथियों आज 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित एक कविता शहीदों के नाम पर एक कविता रचयिता Shrimati Geeta ji Faridabad ward number twenty four के आम आदमी पार्टी के सदस्य के कार्यक्रमों द्वारा इस कविता को लिखा गया है शीर्षक है आओ आओ आज पंद्रह अगस्त मनाए तिरंगे को अपने शान से लहराए केसरिया धवल और हरा नाम नहीं है केवल रंगों का ये तो मेल है जज्बों का बलिदान है उन शहीदों का जिनकी कुर्बानियों से हुआ धरा का रंग लाल था तभी तो चमका भारत माँ का भाल था आओ आज पंद्रह अगस्त मनाए आज़ादी का सही अर्थ समझाए सीमा पर लड़ते जवान खेल में हल जोतते किसान करे इन कर्म वीरों को प्रणाम नई पीढ़ी को जय जवान जय किसान का अर्थ बताए आओ आज पंद्रह अगस्त मनाए जाति धर्म और भाषा के नाम पर देश को जो कर रहे खंड खंड सबको दिखाए उनका पाखंड अखंड था देश हमारा है एकता अखंड चलो ऐसा कोई परचम लहराए आओ आज पंद्रह अगस्त मनाए तिरंगे को अपने शान से फहराए भगत सिंह और बिस्मिल के जोश को चंद्रशेखर और बोश के जुनून को अपने बच्चों में भर पाए उन्हें आज़ादी का सही अर्थ बताए शहीदों के खून का हम कर्ज चुकाए भारत मां की शान बढ़ाए आओ आज पंद्रह अगस्त मनाए तिरंगे को अपने शान से लहराए जय हिंद